Кто помнит, мы с вами в предыдущем відео использовали баллончик, бо не загулювали свиноматки, балончик з запахом хряка. І от пройшло третій день сьогодні, да, Вік? Третій день. Зараз я вам покажу результат який. І в мене дуже хороше настроєння. Я в піднятому настроєнні, я просто в шокірованому настроєнні. Також зараз покажу, купив я е, сої, все затарив соєвого шорта. Ну, зараз покажу, розкажу і по ценам теж це підскажу. Давайте зараз почнемо з того, що дивимося, як свиноматки себе ведуть. Зараз я беру балончик в кабінеті свиновода. Балончиком пшикаю. Получається, сьогодні третій день. Пшикаю утром і пшикаю на вечір. У мене дві проблемних свиноматки. Барашка. Бачите, не гуляє. Обізянка покрита. Дивіться, як провірить, чи не гуля. Бачите? І Маша, наша машулька. Як стоїть, хорошо. Зараз я їм понасипав, щоб вони зараз тут кіпіш не садили. Значить, дивіться. Е, перед осіменінням я пшикну, ну, щоб вона хорошо Віка вже петлю вокруг петлі вимила все, теплою водичкою, ну, щоб чистенька була. І тепер починаємо. Все. Машулька, машулечка, петля красна, все хорошо. Провіряємо так. Стоїть, стоїть, стоїть, родненька, стоїть. Машулька, стоїш ти, да? Стоїш. Зараз їй треба доїсти, да? щоб доїла, вона тоді сосредоточиться. Хай доїсть. Так, друзі, перед тим як вона поїсть. Всього вам самого найкращого, всього самого хорошого. Не падайте духом, не опускайте руки і все у вас буде хорошо. Ставте перед собою цель і до неї йдіть. У мене є цель, яка, до якої я йду, але ну, я її ж не буду вам розказувати. Розтіліпаю, потім <laughs> я дойду до неї. Так, значить, добрий вечір. Що я так почав балакати? Соєвий шрот, соєву макуху. Купив 600 кілограм. У мене воно Соя вся по бочкам. Ну, ось, бачите, тут ще є, тут півбочки, тут почти повна бочка. ось Є, а ці пусті. І також у мене тут ще бочка. Ну, бочка тут теж уже пуста. К чому я це веду? Що купив я соєвий шрот. І ціна, я трошки удивився. Ціна на сою, та, грубо говоря, 19 гривень. 19 з чим-то. Треба глянути на кладну, я якби і точно копійки не пам'ятаю. коротше, ілі 19, ілі 19 з копійками. Соєвий шрот, коли така ціна була. Ціна була, я помню. і 14 з чим-то, і 16 чим-то, і 17, помню. саме більше було. А це такої ціни я не пам'ятаю, що 19 чи 19 з копійками. Ну, 19 на 19, а брати треба, того що Кормимо, От корма багато, кормимо і зараз будуть опороси. Їм треба маленьким поросятам на стартовий корм. Тому ну, беремо куди діватися. І от я думаю, що е, все одно ціни і на чорну макуху теж ціни вроді би, кажуть, підскочили, тому що до мене приїжджав, е, приїжджали два парня, брали свиноматку. І вони якраз купляли собі макуху. І я кажу, по чому вони сказали, і там, я точно не пам'ятаю по чому, ну кажуть, вони сказали, ціна подорожчала. Тобто на всі корма макушні ціна дорожає. А я зараз сюди висиплю і ми подивимося, яка сюди почти мішок. Та ні, мішок не пів мішка влізе. І глянемо яка. Ось отакий соєвий шрот. отак. От, дивіться, яка красотіща. Ну, грубо говоря, можу казати, що 20 гривень кілограм. Ну, а по чому зараз живий вес у вас е, по областям, по городам? Е, бо мене спрашують, Стас, по чому живий вес? Та я і не знаю, по чому живий вес. Це якщо мені хтось скаже, от я там когось побачив то так можу спитати, по чому живий вес. Він там скаже, та я здавав там по 60, по 70 чи по 80. А так я в останнє время якби ні в кого і не взнавав. А я живим весом е, не здаю. Ну, думаю, ну, наскільки я розумію, зараз живий вес 70-75 гривень. Тому що з такими ценами, я думаю, дешевше живий вес не буде. А взагалі я вам так скажу. А там скажете, правильно я думаю чи неправильно. Зараз я висиплю мішок. А цей сюди. Ось. Отут хорошо видно який. Який соєвий шрот. Бачите який? Оце все таке цвітом должно бути, хто там пользується БМВД бере вітамінно білкову мінеральну добавку, оце таким цветом должно бути БМВД. Якщо воно чуть-чуть темніше, ну, к примеру, це свіже. А ось, допустим, не свіже. Ну так, да, темніше, так? Да? Ось темніше. То теж це не обозначає, що воно погане, воно просто темніше. Ось бачите? Ну хоча б отакий цвіт БМВД. А то есть БМВД черный цвет. Если черный цвет, то значит основная масса наполнительная соя, а черная макуха подсолнечника, семечки. Я її називаю чорна макуха, а це називаю соєвий шот. Ну да, разница є. Ось даже я так сюди ось кучку висиплю. О. Ну така. А буває, ми беремо, буває. Оце ж перед цим брали темніше, було, тут світліше. Ну це я так думаю сам сорт е, сої впливає на це. Катетер. Дивіться, як треба осіміняти. І ви самі осімінете, е, осімінете свиноматкою, нічого там страшного такого нема. Я утром, як я вже утром управився. Утром я як їм насипав, зайшов в сарай, вона взагалі я не ї... ну, ще їм не насипав, так вона спину прогинає, стоїть чітко, хорошо. А це я її насипав, зараз вона доїсть, сосредоточиться, я вам потім покажу. Дивіться, катетер заганяєте під е, під градусом. Ну отак. Ось, під градусом. Пленочку убираєте. Ну, я ще так буває покручу. Зараз вона поїсть, сосредоту. А так, бачите? Зараз іще її пшикне, вона вже доїла. О. Так. Стоїть. Вона ж думає, що хряк, типу, як давиш зверху. З'їздив утром, як узнав, що вона стоїть хорошо, що все отлично, загуляла. Поїхав, купив дозу. Дозу взял, семя дозу. Английская крупнобила, то есть Йоркшир. Все, все, Машулька, остепеняйся. І переворачуємо тюбик вверх ногами. І трошки отак масируємо, типа як бока. І трошки її гладимо. Оце я як пшикну е, хряком. Обізяна таке витворяє, це постійно кричить. Ну ось, уже видно, що тюбік почав сплюскуватися. вона може і тоді, як ми її покривали той раз 4 ну, місяці назад. Е, діло в тому, що вона так не стояла. Вона бігала тоді і этот, і якби. Може я її покрив уже після її загула. І за цього потім 4 місяці я не замічав, як в неї був загул. В неї вони були, але я не замічав. А зараз я почав контролювати. Пофіг. Хвостика задерла. Чуть-чуть пускаємо воздух. Трошки пшикнемо. А запах є, да? Ось, дивіться, спинку вигнула. І стоїть хорошо. Хвостика задерла. От, друзі, тепер, е, виходить, я її осіменив не спішаю іскусственно. Е, все, сім'я все вийшло. Я балончик, бутилочку викинув, а катетер ще оставив у ній і катетер закрив. І от дивіться, от свиня, яка гуляє, вона дає її покрива, ну, дає її покрити. А от свиня, яка не гуляє, вона в житті не дасть її покрити. Ось запустимо. Бачите? От, Її нереально взяти катетер і покрити. Значить, свинка покрита. Це через 20 днів отак повинна вести себе машка. А ось свинка, яка не покрита, але ну ще в загул не заходить. Бачите, як я її покрию фізично, я її катетер навіть не вставлю. Вона витворяє таке, що ого-го. О, бачите, так само київлянка. Хоп, і все, і нічого їй не зробиш. А якщо свинка загулює, вона може там їсти, ходити, там етот, ну вона загулявша. Ми це бачимо по петлі. І бачимо, ну що все, стоїть і все хорошо. І тепер після того, як покрили, може бути така ситуація. Ви бутилочку витягнули, катетер оставили, він в неї вже минут 5, може більше. І я тепер не можу його витягнути. Вона його, типу, як всмоктала, захватила шейка, ну там по-женському, матки чи що, захватила <laughs> катетер і його тягнути так не можна. Я так прокручую, типу, як крутю і чуть-чуть на себе натягую. В різні сторони, туди-туди покрутю. І от не можу витягнути не витягується, захвачено. А це ж вона так всмактувала семядозу, хорошо вона стояла і... А ну, давай, о, все. Оп. Ех ти ж, петля так. <laughs> Все. Ще хочеш вечором. Вечором повтори, Машулечка. Молодець. Не, не підвела. Молодець, молодець. І... Е, що хорошо, що якраз оказався, є в налічі Йоркшир. Я думав, е, ну не буде нічого, думаю, вона ну, стоїть, думаю, дюрком, а спитав, є Йоркшир і Йоркшир це мені те, що треба. Йоркшир, так, да, друзі, забув сказати, не забувайте ставити хвостики вверх, вона його зажала. Ну не забувайте ставити хвостики. Сьогодні треба ставити хвостик. Ось отак ставте. Вони оце як пшикнеш, трошки, звісно, бісяться. Бісяться, усі бісяться. Оце іменно свиноматки. Оце бізяна кричить, як запах хряка. Барашка трошки підбісюється. На барашка понюхай дозу. Ну, коротше, друзі, що? Фу, покрили, все хорошо. Звісно, обізяна біля них страдає. Вона покрита, її оці запахи з двох сторон. Як би реагує, звісно. Ну все одно я ще вечором сьогодні пшикну етой на ніч і завтра утром і так по чуть-чуть. Та хорош уже, обізяна. По чуть-чуть, по чуть-чуть і я думаю зірветься. Ну, коротше, що, ото так, по свиноматкам. Так, ну порозсипав я, коротше, по бочечкам. Получилося з моїми бочечками. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут дві. Шесть і сім. Сім бочок. Ну, У мене, грубо говоря, дві було, значить п'ять бочок. 600 кг лізло в 5 бочок. І того по 100 по 120 кг примерно в одній бочці соєвого шрота. Соєвий шрот стараюсь, щоб був, щоб не закінчувався, бо раніше дотягував так немає, тоді там та завтра не виходить поїхати, чи гроші не вистачає, кормлю без соєвого шрота. Потім поїхав, потім опять отаке. І якби це все дуже хорошо, але краще, як він є постійно. І що я прийняв, яке рішення? Соєвий шрот підпригнув, ну, грубо говоря, я не уділю, що він буде 20 гривень. Зараз туди-сюди 20 гривень кілограм стоїть. Буду менше е, давати менше в корм додати. Уменшати соєву, соєвий вод в раціон. Тобто, ну, к примеру, Отдавав я на гровері 15, а буду давати на гровері 10 сої і і 10 чорної макухи. Отак. І того вийде 20% всього макухи, тільки 10 соєвої, 10 чорної. 10 чорної, там, грубо говоря, 2 кг замість соєвого 1 кг, ну тобто 2 проти 1. І того виходить, та не та вийде Е, ввод буде, якщо на свою перевести, 13%, 12,5%, 13, отак десь. Отак. Чого я храню в бочках, мені удобно. В бочках миші не гризуть, не сиріє, не мокріє, не де нічого. І в мене тут типу, як двері лежать, і я ще й на двері там кладу то болгарки, то електроди, то там сварки. Ну все, що так кожен день беру, там е, пользуюсь, щось там десь ділаю. Сюди кину, воно під навісом. И, короче, вот Я потім планую поставити, э, ну, тут де дві бочки, тільки там, де в мене стол закінчується, ну, де, грубо говоря, стоять вікно від холодильника. От там поставити коптильню. І тут аж у мене і столи є, це ж, ну, обична стандартна бойня, де ми робили раніше. І тут держать коптильню. Тут коптить, виведу трубу туди за за стінку, ну, щоб не тут диміло і все. Ну а це я поки іспользую, місто пустує, то я бочки тут і іспользую. А так у мене виходить все буде ось тут. Зараз покажу. Ну, во-первых, всі корма будуть уже в ангарі. У моєму ангарі. І мені не треба буде тягати корма по всім вагонам, по всім павільйонам. Зараз тут покажу. Ось. А мене тут вже закінчуються. Трошки залишилось, треба свою дробити. Ну ось оці доберу і соя буде бочки, ну прямо тут, або в мішках, або в бочках буде стояти. Тож в мене тут міста не було, бо теж забито пшениця. А так тепер буде там поставлю столи, таке стілаж якийсь, там буде і в мішках, і бочки будуть так само, як тут стоять. Ну, навіть в бочках, бо бочок багато. Поставлю тут. Це в мене кормовий цех. Тут я колоцькаю, тут я мішаю, тут я коротше, кожен день тут щось роблю. Ось чорна макуха, я називаю її чорною. Це вже перебита, дроблена подсонячна макуха чорна. А це соєва. Ну, а це пшениця. Пшениця, ось перебита пшениця. Е, б'ю на сито 3 мм. Ну, опять на 3 мм це ж е, кожна крупорушка, скажімо так, на троєчку б'є по-разному. От, допустимо, у мене оця, ось, що моя маленька, що ставиться на бочки, ось оця. Вона б'є крупніше на тройку, ніж. Оця моя ось. Ось оця. Ця мельче б'є. Тому от слово на яке решето ви дробите, грубо говоря, воно нічого не рішить. Кожна б'є по-разному. Там від оборотів, від маховика завісить, ну і так далі. Ну так.